Yes. Vi står här på Wallingatan i Stockholm. Var är vi för någonstans? Ja, just nu är vi på Stockholm Makerspace. Det är en eh, ja, nyöppnad lokal här. Vi hoppas kunna samla olika intresserade som gillar olika som här, hobbyprojekt. Kan hålla, hålla på med vad de nu är intresserade av. Mm. Och vem är du? Eh, jag är eh, Axel Svensson. Jag är ordförande i Stockholm Makerspace. Och eh, ja, har varit eh, ett år, annars är civilingenjör. Eh, och du är lite maker, eh, så, så, inte bara på vardagen utan även till profession? Ja, det kan man säga. Just nu har jag flyttat till Norge och jobbar men annars så har jag min egen lilla firma där jag ja, vi bygger prototyper och modeller och ritar i CAD till olika. Och eh, det blir ju mycket liknande maker-jobb eh, Och de andra medlemmarna i er förening, är de likadana som du eller vilka är de här? Ja, det är väldigt lika. Ja, man kan säga både väldigt lika och väldigt stor bredd. Eh, allt från sådana som eh, håller på med eh, sy och skinn till sådana som gjuter i eh, vet det, gips, sådana som bygger 3D-printar, sådana som gillar att svarva, folk som bara vill vara här och prata kanske. Det är väldigt bredd, men ändå så har alla någonstans sån här att man vill skapa någonting själv. Och det, om det, ja, programmering är också skapat, det kanske inte är fysiskt, men det är inte som är skapat. Hur många medlemmar har ni idag? Mm lite svårt att säga. Så här. Vi har eh, runt 800 eh, intresserade. Mm. Eh, 300 som har betalat årsavgift och 60 som har betalat labbavgift. Och labbavgifterna är då för att få komma hit eh, dygnet runt access med nyckel. Och vilken typ av utrustning eh, kommer det stå här i lokalerna? Ja, det vet vi inte riktigt. Det, det beror ju helt enkelt på vad medlemmarna vill ha. Eh, det är därför vi har den här kvällen lite, för att få reda på vad de är intresserade av. Mm. Men 3D-printer, eh, laserskärare, svarv, CNC-fräs, bra symaskiner och eh, vad kan vi mer tänka sig? Laddstationer, avladdningsstationer, arbetsbord. Allting egentligen som behövs. Bandsåg, pelarborrmaskin. Om någon vill ha en tryckpress kanske, en liten Ja. Eh, <laughs> det kan absolut gå. Och vad tänker du själv ha för projekt här först? Oj, mitt första projekt, jag, jag, tänkte, jag har jobbat med ett år med att försöka få fram den här lokalen. Så nu är det så lite, jag tänker bara på det hela tiden. Jag har inte riktigt ens tänkt på vad jag ska göra för egna projekt. Men mitt första projekt, det blir nog att eh, få ihop en 3D-printer som fungerar bra. Mm. Tack så mycket. Tack.